come trema, suona forte la sirena. Lo senti come trema, suona forte la sirena. Lo senti come trema, suona forte la sirena. Urla dentro la via, la sirena della polizia. Io continuo il mio cammino come Gigi D'Agostino Suono luce, emozioni, colori del mio suono ti innamori Chiuso dentro quella stanza sono solo io Maranza Proprio come quella stella che la musica martella Lo spostamento e compressione non mi danno che ragione Cassa basso movimento, cassa basso movimento, cassa basso movimento Bello il movimento lento Ritmo che tende a salire e continua a progredire Che si accende nella pista, che si accende, accende vista Che si accende nella pista come un suono folclorista Suono luce, emozioni, colori del mio suono ti innamori Sette notti una più viva, proprio come Carlo Riva Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Urla dentro la via, la sirena della polizia Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Urla dentro la via, la sirena della polizia La sirena della polizia sconcertante l'impressione che può fare una canzone intrecciando la melodia cassa basso stereofonia. cassa basso movimento, cassa basso movimento, cassa basso movimento, cassa basso movimento. Ritmo che tende a salire e continua a progredire, ritmo che tende a salire e continua a progredire, ritmo che tende a salire e continua a progredire, ritmo che tende a salire e continua a progredire. Lo senti come trema suona forte la sirena, lo senti come trema, suona forte la sirena, lo senti come trema, suona forte la sirena, urla dentro la via, la sirena della polizia, lo senti come trema, suona forte la sirena, lo senti come trema, suona forte la sirena, lo senti come trema, suona forte la sirena, urla dentro la via, la sirena ali di gabbiani sono il piano con le mani Sette notti di magia, vola con la fantasia Fantasia, fantasia, fantasia, fantasia, fantasia, fantasia, fantasia. Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Urla dentro la via, la sirena della polizia Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Lo senti come trema, suona forte la sirena Urla dentro la via, la sirena della polizia La sirena della polizia